bugun o'zim sizlarni sho'x yigitu o'g'il qizlarni shahri tuzni g'urur bo'lgan iskalani mard yigitlari kuylay bugun o'zim sizlarni sho'x yigitu o'g'il qizlarni shahri tuzni g'urur bo'lgan sultonobod mart yigitlari sho'x sho'xidan kuylayin bugun iskarani yoshlar uchun bugun to'yda o'ynab charchamang to'ylar qilib sizlar charchamang sho'x sho'xidan kuylayin bugun sultanobod yoshlari uchun nomardlarga boshini egmagan donolarni so'zin tinglagan ori baland g'urur osmon sultonobod mard yigitlari donolarni so'zin tinglagan nomardlarga boshini egmagan o'tib charchamang Cho'x sho'xidan kuylayin bugun iskarani yoshlari uchun bugun to'yda o'ynab charchamang to'ylar qilib sizlar charchamang Cho'x sho'xidan kuylayin bugun Sultanobod yoshlari uchun to'ylar qilib sizlar charchamang sho'x sho'xidan kuylayin bugun sultonobod yoshlari uchun bugun to'yda o'ynab charchamang to'ylar qilib sizlar charchamang sho'x sho'xidan kuylayin bugun sultonobod yoshlari uchun